Are you tired of your boring old skins and looking for beautiful new ones? Tradeit.gg is your place to go for easy and secure trades within seconds. Simply pick and choose whatever item you want to trade from Tradeit's huge inventory. Verify the trade on Steam, and you're ready. With the lowest fees in the market and a beautiful, easy-to-use UI, Tradeit also offers you the option to instantly sell your items for cash. We accept a wide variety of payment methods, such as PayPal, credit cards, and cryptocurrencies. With thousands of trusting users and a great support team, Tradeit.gg is the go-to place whenever you want to try out fancy new skins. Start trading today at Traded.gg. Rapaz, o que, que foi isso agora? Já pode passar aí no, no próximo vídeo, Tote. Joga rápido, joga rápido. Ah, laguei. Puta velho. que pariu. <laughs> eu falei, quando você pagou, eu falei, você vai matar os 5, mano. Que p... Xuxa, Né? Jesus. Ai. Nossa. Mirona. Linda, Mirona. joga Ah, no cu, viu, velho? Aí, vai, mano. 1614. 1614? <laughs> Não dá, oh, não dá pra jogar com o GB, velho. Ele é muito ruim, velho. Não dá, não dá, não dá. Não vai dar, não. Aí, aí eu fico jogar com ele, ele vem com essas print fake aí, mano. É tipo essas print aí que tipo, o Spool tá fazendo. 7-7? É. Felps não adiantou. Oh, you're smoked? One under pass, one top mid. One under. Mais um, velho. Que isso? Vou grab that off. I'm trying. O Grim, então? ah, <laughs> os caras não vêm na minha, os caras só vão nas outras. Eu vou na tua, bebê. Que coisa mais fofa, gente! Ah, é forte, né, Tosh? Cada palácio, velho. Passou ele? <laughs> A vontade de rir é grande, mas a de chorar é mais. vendo aqui. Não tem como você me ver, você tá na stream. Meu Deus. Olha lá. Olha lá. Botou pra mamar. Olha lá. Olha lá. Picha Botou seu ruim. Picha tá. mesmo seu ruim. Nunca vai ser p nenhuma nesse jogo, seu horrível. Vai estar aqui. Tá escondido fogo, viu, mano? Beleza, ele viu? Tá implicou tá com você, viu? Tá bom, ele tá tentou me parar, ele tá de tudo, esse cara. Tem então, um Django aí. Opa! Que? Presente, professor. Nunca duvide da capacidade do Felpão, velho. Deram com o de bot, né? Ruxa alguém aí, pega o bot. Acho que o ele vai voltar. Não precisa. Eu acho que tá closed aqui.